ඔන්න අදත් ඔලව සාදරයෙන් පිළිගන්න ඉමසන.lk YouTube චැනල වෙතින් ගෙනෙන තවත් බ්‍රෑන් නිව් ඇපිසෝඩ්ඩකට ඔන්න අදයි බලන්නන්නේ ඔයාලා මුලින් දැක්ක විදිහටම කොහොමද මියසික එකේ බීට් එකට ප්ලේ වෙන ලස්සනම ලස්සන වීඩියෝ කලිපයක් හදාගන්න කොහොමද කියලා ඔයාට මේක අත්‍යවශ්‍යම තැන් තමයි කාගහරි උපන්දිනයකට බර්ත් දෙකකට මේක හදලා යාට වටස ස්ටේටස් දාන්න දෙන්න පුළුවන් නැත්තං වාට YouTube ෂෝට් වීඩියකට ආප්ලෝඩ් කරන්න මේ විදියට ලස්සන්ට හදාගන්න පුළුවන් හැකියාව තියෙනවා එහෙනම් අපි මේක හදන්න වීඩියෝ එකට යමු ඔයාට මේක හදන්න පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් එඩබි ප්‍රිමිය ප්‍රෝ කියන සොෆ්ටයක එහෙනම් වැඩිය කතානැතුව යමු අපි අද වීඩියෝ එකට මම බේ දිව්‍යන්ත ඔයාලා තාමත් මගේ චැනල එක සබස්ක්‍රයිබ් කළ නැත්තං අනිවාරෙන්ම සබස්ක්‍රයිබ් කරන්න යාලුවනේ ඔන්න ඔයාලට මුලින්ම කියන්න ඕන දෙයක් තමයි මේ වීඩියෝ එක එඩිට් එකට අදාළ වෙන සවුන්් ඩිෆෙක්් ට්‍රැක් එක ඔයාලට මගේ ඩිස්ක්‍රපෂන් එකගේ ඩ්‍රයිව් ලිංක අදාල් තියෙන එන් ඒකෙන් ලබා ගැනීම හැකියාව තියෙනවා ඔයාලා ඒක ඩවලෝන් කරගත්තර පස්සේ ඔයාලට මෙන්න මේ විදියට ෆයිල් එකක් බලාගන්න පුළුවන් හරි යාලුනේ ඔන්න දැම් මම ඕපන් කරගන්නවා ප්‍රිමිය ප්‍රෝ 2020 cc වර්ෂන් එක ඔයාට පේන ඇති මගේ මෙන්න මේ ප්‍රොජෙක්් පැනල්ලගේ ෆොටෝස් කීපයක් තියෙන ඔයාට මෙන්න මේ ෆොටෝස් ටිකත් මගේ ඩිස්ක්‍රපෂන්ගේ තියෙන ඩ්‍රයිව් ලිංක එකෙන් ලබා ගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා ඔන්න මම දැන්ගන්නන්නේ මේ මගේ තියෙන ෆොටෝස් ටික මගේ ටයිම් ලයින් එකට ඩ්‍රක් ගැන් රොප් කරලා මට ඕන විදියට හදාගන්න ඔයාට පේන ඇති මම මෙතැන්ට මගේ ෆොටෝස් ටික ටයිම් ලයින් එකට ඩ්‍රැක්ගන් රොප් කරලා හරියට හදාගත්තා දැම් මම කරන්න යන්නේ අපේ මියසික් ට්‍රැක් එක එමත සවුන්් ඩිෆෙක්් එක ප්‍රිමිය ප්‍රෝ එකට ඉම්පෝට් කරගන්න මම පොඩ්ඩකට අපේ ප්‍රිමිය ප්‍රෝ එක මිනිමයිස් කරනවා මිනිමයිස් කරලා අපේ මේ සවුන්් කියන ඉෆෙක්් එක ඩ්‍රැක් කරලා ප්‍රිමිය ප්‍රෝ එක ප්‍රජෙක්් පල්ලකට ඩ්‍රොප් කරනවා එතකොට ඔයාලට බලාගන්න පුළුවන් මෙන්න මේ විදිහට සවුන්ඩ් ඉෆෙක්ට් එක පෙන්වනවා. මම මේක drag and drop කරලා මෙතන දානවා Premiere Pro එකේ timeline එකේ sound audio කියන track එකට. දැන් මම timeline එක පොඩ්ඩක් පොඩි කරගන්නවා. දැන් මම ඔන්න ඔයාලට මේ සවුන්ඩ් track එක පොඩ්ඩක් අහන්න දෙනවා. ඔයාලට පේන ඇති අපිට ලස්සන සෞන්් ඩිෆෙක්ටක් එකක් හම්බවෙලා තියෙනවා දැම් මම සූදානම් වෙන්න මේක එඩිට් එකට ඔයාලට මේක එඩිට් කරන්න කලින් ඔයාලගේ ෆොටෝසල සයිස් එක පොඩ්ඩක් අඩු කරගන්න වෙනවා මම මෙන්න මේ විදියට අපේ සෞන් ට්‍රක් එක එක තැනක් පටන් අරගෙන තව තැනක් ඉවර වෙන තැනකට වෙනක එහෙම එහෙම අපේ ඉමේජ් හදාගන්නවා මෙන්න මේ විදිහට. Thank you. පේන ඇති මගේ මේ ප්‍රජෙක්්කට ෆොටෝස් මදි වෙනවා මම ඒකට කරන්න මේ මම දැම් මෙතන ඉම්පෝට් කරලා තියෙන ෆොටෝස්සලම පොඩි කොපිස් ටිකක් අරගන්නවා කොපිස් ගන්න වාට කරන්න තියෙන්නේ මේ විදිහට ෆොටෝස් ටික ඕල් සිලෙක් කරලා ඊට පස්සේ ඕල්ට් කියකත් ප්‍රෙස් කරගෙන අපේ මේ ෆොටෝස එක උඩ කලික් කරගෙන ඇදගෙන වෙල්ලා ආයිත් ටයිම් ලයින් එක වෙන්න කොදන් හරි ද්‍රෝප් කරන්න ඉතින් සවාට පේන ඇති මේ විදියට අපේ අපිට කොපිය එකක් ලබාගන්න පුළුවන් හැකියාව හම්බුණා ඊගාට මම මෙන්න මෙහෙ මේ බල්ලගේ මිනිහගේ අත එකට එක තියෙන ඉමේජ එක අන්තිමටම දානවා ඉරිපස් මම මෙතනින් මේ ඉමේජ එක දිග වැඩින්ද මෙතනින් කට් කරගන්නවා කට් කරන්න වාට ෂෝට් කට් එක පාවිචි කරන්න පුළුවන් කන්ට්‍රෝල්ගේ ඉට පස්සේ වැඩිපුර කෑල මම ඩිලිට් කරගන්නවා ඉට පස්සේ මම හදාගත්ත වීඩියෝ කලිප් එක වාටම ප්ලේ කරල පෙන්න්න ඔයාට පේන ඇති අපේ වීඩියෝ කලිප් එක ලස්සනට අපේ මියසික එක බීට්ටගත් එක්ක මැච්චලා ගාඩ ප්ලේ වෙනවා දැම් මම මේක ස්කේල් එක පොඩ්ඩක් හදාගන්නවා අපේ ෆොටෝසොල ස්කේල් එක පොඩ්ඩක් හදාගන්නයි අපි දැන් ලැස්වෙන් Thank you. පුළුවන් මේ විදියට ලස්සන්ට කාගේ හරි බර්ධයකට පොඩි ප්‍රසන්ට් කරන වීඩිය එකක් හදාගන්න එයා එයාලගේ ෆොටෝස් දාලා මං මේ දැම් මේ බල්ලන්ගේ ෆොටෝස් ටිකක් එයාලගේ ෆොටෝස් දාලා වාට පුළුවන් ලස්සන්ට එයාලගේ බර්ධයකට පොඩි විශ් කරන වීඩියෝ කලිප්පයක් හදාගන්න ඒනම් අදත් මගේ චැනලගත් එක්ක ඒකතු නොවාල හැම දෙනටම බොහොම ස්තුතියි ඔයාලා තාමත් මගේ චැනලක සබස්ක්‍රයිබ් කර නැතම් අනිවාරයෙන් සබස්ක්‍රයිබ් කරන්න ඒනම් මම අදට ඔයාලගෙන සමුගන්නවා ඔයාල හැමෝටම සුබම සුබ දවසක් Thank you.